हे hey, हाय मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और अगेन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना हो सकता है तो कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें यहीं पे स्टॉप कर दें मेरे बाकी की वीडियो देखो बहुत अच्छे अच्छे हैं तो खैर इसमें मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग गायनिकोमेस्ट्री को परफॉर्म करते हैं थ्रू वेजर मशीन इट्स अ वेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड रिमूवल सो वॉट इज गायनिकोमेस्ट्री इट्स अ मेल बूब यस आपने सही सुना मेल्स के बुबूज इट्स कॉल्ड गायनिकोमेस्ट्रिया तो इट्स अ हार्मोनल डिसऑर्डर और भी बहुत से रीज़न होते हैं आदमियों को बूब्स आ जाते हैं तो इसमें जनरली होता क्या है मैं आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ कंडीशन के बारे में तो इसमें बॉडी के अंदर जब दो टाइप के आपको पता है सेक्स हार्मोन होते हैं लाइक टेस्टोस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन तो टेस्टोस्ट्रॉन इज़ अ मेल हार्मोन एंड ईस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन मेल एंड फीमेल दोनों की बॉडी में ये दोनों हार्मोन कुछ कुछ मात्रा में दोनों हार्मोन प्रेजेंट होते हैं बट मेल में टेस्टोस्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण वो थोड़े मैनली होते हैं एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण वो फेमेनाइन होती हैं ईस्ट्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्यूटी हार्मोन आप देखेंगे फीमेल इसलिए ब्यूटी क्योंकि उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होता है खैर ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है मगर किसी कारण से मेल्स uh, में जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है तो उनके फीमेल uh, कैरेक्टरिस्टिक आने लगते हैं लाइक बूब्स आने लगते हैं तो उसमें ग्लैंड का साइज बड़ा बड़ा हो जाता है या ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जिम वाले जो लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं जो जो इंजेक्शन ठुकवा ठुकवा के बॉडी में एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं वो जब हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल जाता है तो वो ईस्ट्रोन के अंदर लेवल में ईस्ट्रोन में कन्वर्ट हो जाता है तो जो लोग जिम जो खूब ज़्यादा बॉडी बिल्डर होते हैं उनको भी मेल बूब्स आने लगते हैं बिजनेस बिकॉज कि वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं बॉडी में वो टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोन में कन्वर्ट होता है एंड वो अगेन आपको ग्लैंड को साइज को बड़ा कर देता है तो वो बहुत ही गंदा लगता है एंड देन उसकी सर्जरी का सर्जिकल उसको रिमूव कर सकते हैं तो उसको तो रिमूव करने के तरीके बहुत से लोग बोलते हैं जिम करो खूब एक्सरसाइज करो चेस्ट की एक्सरसाइज मारो वो नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे फैट नहीं है फैट के साथ वहां पे ग्लैंड है ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया तो जब आप जिम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो वो आप पैक्टुलस मेजर मसल जो पैक्टुलस मेजर एंड पैक्टुलस माइनर मसल आप उसकी एक्सरसाइज करते हो तो मसल को टाइटअप कर सकते हो बट वहां पर जो ऊपर ग्लैंड होता है उसके उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो तो उसको रिमूव ही करना पड़ता है खैर अगर आप प्रॉपर आपने पीसीटी ली है आफ्टर जिमिंग या आपने प्रॉपर उसका मेडिकेशन लिया है तो वो एरोमाटाइज नहीं होता है और फिर ये चीज़ दिक्कत नहीं आती है बट अगर अगर आपको ये दिक्कत आ चुकी है या आपके किसी नोन किसी फ्रेंड को या किसी को भी ऐसी दिक्कत आ चुकी है तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा हम इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं तो रिमूव तो, तो करने के जो दो तीन प्रोसीजर है वो अक्रॉस दी वर्ल्ड वो मैं आपको बताऊँगा तो, तो उसको रिमूव करने के जो दो तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो कर सकते हैं वो एक ट्रेडिशनल ऑपरेशन प्रोसीजर uh, होता है कि इसमें ग्लैंड रिमूव कर देते हैं तो उसमें यहाँ पे निपल पे निक मारते हैं और फिर उसको ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं और वहाँ उसको टाई टाई कर देते हैं टाके लगा देते हैं तो ये इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड ग्लैंड रिमूवल कैनोकेमेस्ट्रैक्टली बट आज की डेट में वहाँ पे बहुत एडिशनल uh, uh, चीज़ें आ गई हैं एडाउन हो गया साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग वेदर मशीन यूज़ करते हैं वेदर मशीन इज अल्ट्रासाउंड मशीन विच डिजॉल्व ऑल दी फैट तो सर अगर यहाँ पे आपको गाइनोकोमेस्ट्रिया अगर किसी को हो रहा है और वहाँ पे अगर फैट लेयर भी ज़्यादा है तो हम पहले उसकी फैट लेयर को डिजोल्व करेंगे फैट को लाइपोसक्शन मशीन से खींच लेंगे एंड साथ में उसमें जो बचा कुचा ग्लैंड है उसको रिमूव कर देंगे उससे फायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ ग्लैंड रिमूव कर रहे हैं तो वहाँ पर फैट बचा रह जाएगा उसके कारण भी आपके मेल बूथ दिखते रहेंगे तो अकेला ग्लैंड रिमूव करना नहीं वहाँ पर अगर फैट है तो फैट को भी रिमूव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम वहाँ पर गाइनोकोमेस्ट्रिया को रिमूव करने के लिए पहले हम एक यहाँ पर छोटा सा निक देते हैं इंसिजन देते हैं यहाँ पे यहाँ पे उसके अंदर ट्यूमिसन फ्लूड डालते हैं ट्यूमिसन फ्लूड क्या करता है ट्यूमिसन फ्लूड वहाँ पे जो फैट है वो उसको एब्जॉर्ब करके फूल जाता है इसके बाद हम जो एक रॉड होती है मैं आपको दिखाऊंगा सर्जरी के समय इट्स अल्ट्रासोनिक रॉड वेजर मशीन उसको हम इंसर्ट करते हैं कैनुला को और कैनुला से जितना भी फाका फैट है उस फैट को हम डिजोल्व कर देते हैं नाउ आफ्टर फाइव टू टेन मिनट ऑफ प्रोसीजर आफ्टर डिजोल्विंग दैट फैट वी यूज पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन मशीन विच सक ऑल दी फैट जो हमने फैट डिजोल्व किया है थ्रू वेजर मशीन हम उसको लाइपोसक्शन मशीन उस कैन एक और कैनोडा डालते हैं और उससे पूरा उसमें छेद होता है उसमें हम पूरा को सक आउट कर लेते हैं अब पूरा जब आपका फैट लेयर रिमूव हो जाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके पहले फैट की थिक लेयर होती है जब रिमूव कर देते हैं थिन तो हो जाती है सीम कंडीशन तो वो आपको दिखाऊंगा अभी और इसके बाद यहाँ पे ही निक लगाते हैं नि, कह रहा हूँ और वहाँ से ग्लैंड को रिमूव कर लेते हैं ग्लैंड को रिमूव करने के बाद वहाँ पर टाँके लगा देते हैं ताकि वहाँ पर स्टिच के मार्क्स ना दिखें हाइड हो जाए करने का तरीका होता है तो ये कर देते हैं इसके बाद आपको पेशेंट को कम से कम पंद्रह बीस दिन प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है वहाँ पे ताकि वो टाइट बना बना रहे मतलब एक महीने तो पहनना पड़ता है इसके बाद वो अपने सारे सेवन डेज़ की एंटीबायोटिक लेनी है बाकी अपने सारे काम पे जा सकता है और इसको लोकल एनेस्थीशिया में भी कर सकते हैं और जनरल एनेस्थीशिया में भी कर सकते हैं जनरली वी प्रेफर इन लोकल एनेस्थीशिया बट कई बार पेशेंट होते हैं कि लोकल में हम सुन पूरा बेहोश नहीं करते सिर्फ सुन कर देते हैं एरिया को और फिर इसको रिमूव कर देते हैं तो इसको जनरल एनेस्थीशिया में भी कर सकते हैं तो पसंद आई वीडियो तो सबको दिखाएगा और मैं अभी इसके बाद जो क्लिप आएगी उसमें मैं सर्जरी किस तरीके होती है क्या कैसे परफॉर्म किया जाता है वो पूरा दिखाऊंगा तो और मेरा आईडी है डॉक्टर अकीन सुप्ता इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वहाँ पर आके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा तो अभी आप इसके बाद जो क्लिप देखेंगे उसमें हम पहले मैं आपको क्लाइंट दिखाऊंगा किस तरीके उसके क्लाइंट्स थे उसके साइड पोज और फ्रंट पोज और इसके बाद हम उसको परफॉर्म कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा सो so, ये केस है गायनोकेमिस्ट्री का लेफ्ट uh, साइड में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गायनोकेमिस्ट्री है इनको और राइट साइड में थोड़ा कम है यहाँ पे फैट भी है साथ में हम आज इसको वेजर मशीन के थ्रू रिमूव करेंगे इसमें हम ग्लैंड भी रिमूव करेंगे एंड फैट uh, भी रिमूव करेंगे हम लोग वेजर मशीन के थ्रू यूज़ करेंगे वेजर मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन जो फैट को डिजोल्व कर देती है एंड दिस पावर असिस्टेड मशीन जो कि पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन कहलाती है तो हम इस मशीन के थ्रू एंड वेजर से फैट को डिजोल्व करके देते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन जो फैट को प्रॉपर डिजोल्व कर देती है पूरा एंड हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे छोटा सा इंसेशन देंगे निक जिसमें हम एक कैनला को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से पूरे फैट को रिमूव कर देंगे साइड में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गायनोकेमिस्ट्री है इनको और राइट साइड में थोड़ा कम है यहाँ पे फैट भी है साथ में हम आज इसको वेजर मशीन के थ्रू रिमूव करेंगे इसमें हम ग्लैंड भी रिमूव करेंगे एंड फैट uh, भी रिमूव करेंगे हम लोग वेजर मशीन के थ्रू यूज़ करेंगे वेजर मशीन इज अल्ट्रासाउंड मशीन जो फैट को डिजॉल्व कर देती है एंड दिस पावर असिस्टेड मशीन जो कि पावर असिस्टेड लाइफ कहलाती है तो हम इस मशीन के थ्रू एंड वेजर से फैट को डिजोल्व करके देते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन जो फैट को प्रॉपर डिजोल्व कर देती है पूरा एंड हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे छोटा सा इंसेशन देंगे निक जिसमें हम एक कैनला को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से पूरे फैट को रिमूव कर देंगे चल रहे चल तो अभी इसमें ट्यूमेसन फ्लूड भरने के बाद वेजर मशीन से फैट को डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग ये प्रोसेस में टेन मिनट लगते हैं टेन मिनट में एक पार्ट में करके फैट को डिजोल्व किया जाता है ताकि लम्ब ना पड़े बाद में ये फैट को इवनली डिजोल्व कर देती पूरा फैट को एकदम पूरा लिक्विड बना देती है जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं अगर विदाउट बेजर अगर अगर हम लाइपोसक्शन करें तो उसमें लम्ब छूट जाते हैं इस वेजो मशीन से हम बॉडी चेंज भी कर सकते हैं बॉडी को शेप अप देना है या एक पर्टिकुलर एरिया का आपको फैट निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं डॉसिंग सिरिंज में टेन टेन एम एल की ट्वेंटी एम एल की सिरिंज बढ़िया इसमें बड़ी सिरिंज है माउंट टाइम टेन एम एल की नहीं है ट्वेंटी या फिफ्टी एम की स्टॉप कर अच्छा। वो अभी छोड़ दो तो उसको जरूरत नहीं अभी ए सी चालू कर देगा ए सी चालू कर दो तो मैंने बोला था इसको गर्म पानी में रख दो ना गर्म पानी में रखा था उसको लगा मत दे ये इमोशन प्लेट लगा मत देना ये देखिए जो इमोशन प्लेट बोलते हैं ग्लव्स पहन के खड़े हो अरे लग रहा है जी आपका ध्यान रखिए क्योंकि क्या कमीशन प्लेट ना लगा दें अरे अरे लगाते हैं मैंने दस बार बोल चुका हूँ उनसे हाँ मैं तो सीधे आई जाएगा जाए लेकिन आई भी नहीं पुलिस वाले को लगा है देखिए ना नहीं अभी तो इफेक्ट आ जाता है कुछ <laughs> हाँ, हाँ। क्या फायदा हो ना हो नुकसान नहीं होना चाहिए फायदा करो ना करो वो फायदा कर भी दोगे तो सामने वाला नहीं मानता चीज नुकसान किया ना पकड़ लेगा आपको नॉर्मली करेंगे तो तीन घंटा लगेगा क्योंकि पैक तो हाँ, को डिजॉल्व करना हो ब्रेक करना हो मशीन एक मिनट में मूविंग करेगा और फिर दो मिनट में मूविंग ठीक है जब तो अभी हमें कम मिनट में मूविंग करना मशीन अलग ले करके आपको तक करेगा ये आदत लगती है ચેનલ વાપરું ચેનલ ઉપર ચેનલ કાઢો બેકગ્રાઉન્ડ પર nó có साइड जाना वहाँ से ले लो साइड तो अभी हम लोग ग्लैंड रिमूवल कर रहे हैं ग्लैंड रिमूवल में यहाँ से कट लेंगे नीचे एंड उसके बाद ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड को रिमूव कर देंगे ब्लीड हो रहा है दबा दो por Lego. কত ये मेमोरी ग्लैंड है जो पूरा रिमूव किया है इसको यहाँ पे ऐसे रेपिड स्टेशन लगा देंगे निपल पे फ्यूजन पम्प इसमें हम लोग जो ट्यूमेशन फ्लूड है वो डाल रहे हैं ट्यूमेशन फ्लूड डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे उसके बाद फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने के थ्रू उसको फैक्ट्री ड्रॉ करें तो उसके अंदर ट्यूमेसन फ्लूड भर के फैट को फैट उसको एब्जॉर्व करके भाई पूछा लगा रहा है ताकि उसको तो हम बेहतर करेंगे जो टेबल पर भरा है और साथ में को डिजॉल्व कर 还真有六两。 Ừ? Rồi, à. trước. Tiếp tục có đến như vậy, tiếp như vậy. ゼロ तो अभी यहाँ देखेंगे पूरा फैट यहाँ पे जो अभी डेढ़ दो इंच का था वो पूरी स्किन से फैट हट चुका है नीचे का अब पूरी स्किन बची है पूरा फैट रिमूव हो गया है वेदन मुंह करता हां बंद करो चलिए पड़ेगा चलिए